You, know we are La Pendos <laughs> crew. Haha, GMC sound. Check this. No. sana mic, sini mic, sini mic Test mic, test mic, that's right, that's right Bilang laki-laki, jangan maki-maki Bisa baru mulai, jangan fight-fight di kalam matahari telah senja Dan malam pun kini telah tiba Kau mulai anggukan kepala Karena dengar lagu anak kilo dua Musik suka-suka, suaranya menggema Dan teruslah kau menari Jangan emosi, lihat gadis seksi Bikin ereksi, terus onani oh, already know, put your hands up. Jump, jump. I like mom and you dance like. Yeah, ke kiri kiri putar ke kanan kanan lambaikan tangan ke atas dan gerakan badan ikuti datakan tempo secara perlahan lenggak lenggok si nona dia kalau berjalan hey nona nona manis gayamu semakin sadis buat sana malam ini serasa semakin panas ingin buka kebuka kebuka alas kaki dan menari di atas ketukan tempo yang terus berlama jangan lama-lama kau tahan tak apa apa kita semua aman saja selama masih ada nona dia di samping saya sai no này suka kiang nada ala roidia no này Dora sayang wai bu an kilo dua